الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين إن شاء الله تعالى درسنا سورة النبأ سورة النبأ وسورة دي toddobaatan iyo sideed tartiibta qur-aanka kariimka aayadaheeduna waa afartan waana makiya suuradu min asuwar makiya bay ka mid tahay bismi illaahi raxmaan raxiim cama shaygeebay yatasaaluuna isweydiinaya caninabai warbay isweydiinayaan alcadiimi oo weyn alladii warkii hum iyagu fiihi dhexdiisa mukhtalifuuna ay isku khilaafsan yihiin kallah waxba yaanay isweydiinine sayaclamuuna way ogaan doonaan waxay la kulmi doonaan uma kallaa sayaclamuuna way ogaan doonaan waxay la kulmi doonaan buu alla leeyahy subxaana wa tacaala alla wuxuu leeyay warweyn bay isweydiinayaan warweyn waa qur-aanka kariimka ah markii nabigu qur-aanka kusoo dego u sheego yay dhihi muxuu ahaa waxaan ninkan xaguu ka keenay waa saaxir waa la baray way isweydiin meeshay ka raaci lahaayeen waa warweyn marka cidhibtoodu siday noqoto iyagaaba arki doonaan hadday qur-aankaa rumayn waayaan cidhibtooda dambe siday noqoto iyagaaba arki doonaan waa hanjabaatii ugu dambaysa wey cama yatasaalu waxaan garanayaa markaan caruurta ahay waxa la habaaraya camaa la aqri jiray cama indhala-aan bay u fasirayaan cama indhala-aan maaha waa can iyo maan istifhaam ah oo aliftii laga gooyay marka weye cama shaygeebay yasaluuna isweydiinayaan wayatasaaaluuna isweydiinayaan cama sheegaba yatasaaluuna isweydiinayaan cani nabai warbay isweydiin alcadiimi oo weyn alladii warka hum iyagu fiihi dhexdiisa mukhtalifuuna ay isku khilaafsan yihiin oo qole waxay leeyihin waa sixir qolo waa shicir qolo waxbay leeyihin qur-aankii bay isweydiinayaan kalla sidaa ay moodeen ma ahee sayaclamuuna way ogaan doonaan caaqibatahum xidhibtooda dambe uma kallaa sayaclamuuna way ogaan doonaan allah qudradiisa alam najcal ilarda dhulka miyaanan ka yeelin mihaadan gogol idiin laylyan ood ku dulnooshihiin waljibaala buurahana miyaana ka yeelin awtaadan dhakawyo sidaa ugu dhakawsanoo ardada haya wa khalaqnaakum waanidan abuure aswaajan lamaane idinkoo ah labiyo dhadig oo wadajirkiinna aad isku raaxaysanaysaan oo caruurna aad sidaa ku dhalaysaan wajacalnaa waan yeelay noomakum hurdadiinnana subaatan raaxo sabtidu waa goyn weeye dhaqdhaqaaqii iyo shaqadii aad maanta ku jirteen hurdada idinka goysay wajacalna leyla habeenkana waxaan yeelay libaasan astur baan yeelnay habeenkaa madow ah meel iftiina aada uguma seexan kartid habeen deganoo asurano markaasaad aayar iska seexan wajacalna nahaara maalintana waxaan ka yeelay macaashan zamana macaashin maalin la shaqayso oo shaqo la qabsado wabanaynaa waan dhisnay fowqakum dushiina sabcan toddoba shidaadan oo ad adag waa toddobada samo weeye oo aan dildilaac iyo midna lahayn wajacalnaa waxaan abuuray siraajan siraaj baan abuuray wahaajan oo iftiimaya allah subxaanau wa tacaala qudradiisii buu inoo sheegay marka dadka qur-aanka isweydiinay ee qur-aanka xagguu ka keenay leh ee nebiyulaahi maxamed la yaaban kuwa hadda joogaan oo qur-aanka la yaabanina way jiraan allaha qudradaa leh yaa keenay alla qudradiisu wuxuu yidhi ardada waan abuuray gogolsuu idinkama dhig waa gogol gogol waxaa la yidhaha waxa aan dhaqdhaqaal oo ku dhibaynin ood ku raacaysan soo buurana kuma qodqotominin dhakawga waxaa la yidhaha waxa inta sidaa meel loo qotomay lagu adkeeyo buurana soo kuma qodqotominin lamaanana soo idinkama dhigin wada noolaanaya oo isku raaxaysanaya wada shaqaysanaya oo tarmayaoo caruur dhalaya hurdadiinnana waxaa laga dhigay raaxo dhaqdhaqaaqii iyo shaqadii aad maanta ku jirteen baad kaga raaxaysanaysaan habeenkana waxaa laydinka yeelaa asur intaad saa u degtaanbaa wax idin arkay aayar baa iska seexanaysaan maalintana waxaa laga yahay macaashan makaanu shaqaysi makaanu shaqaysi baa laga yeela meel laga shaqayso dushiinnana waxaan dhisnay toddoba isdul saarsaaran oo ad adag oo iya qudhoodu waa raaxa weeye indhahaagu hadday wax soo celiyo waayaan walbahar baa ku dilaya waxaa kaloon abuurabia layidhi faynuus aad u hurayo walac leh waa shamsada weye waa qoraxda weye allah wuxuu leeya subxaanahu wa tacaala sidaa wax u laqbada haddaan ku celinno alam najcali ilarda dhulkama waanaan ka yeelin mihaadan gogol waljibaala buurahana awtaadan dhakanyo wa khalaqnaakum waan idin abuurray aswaajan idinkoo isku lamaano ah wada dhaqmi oo isku raacaysan wajacalnaa noomakum hurdadiinnana waxaan ka yeelay subaatan raaco wajacalna leyla habeenkana waxaan ka yeelay libaasan dhar iyo asur yaan idinka dhignay wajacalna nahaara maalintana waan abuuray macaashan makaano macaash iyadoo aan maalinta abuuray waan ka yeelayna waa lagu laqbayn karaa dhib male wabanaynaa waa dhisnay fowqakum dushiinana sabcan toddoba shidaadan oo ad adag oon dildilaac iyo dulduleel midna lahayn oo indhihiinna markaasaa u dhowrtaan quruxda aad ku raaxaysanaysaan wajacalnaa waxaan abuurnay siraajan siraaj wahaajan oo iftiimaya waanzalnaa waxaan dejinnay buu yidhi min almucsiraati daruuraha hoorimaadka maagan maa anbiyo sajaajan oo fara badan maxaan biyaha u keenay linukhrija inaan soo saaro bihi biyaha sababtooda xabban midho iyo wanabaatan daaq iyo geedo iyo wajanaatin beero alfaafan oo iskumaran ahoo geeda badan wey alfaafan waxaa loo leeyahay iskumaran geedahoodu badan yihiin allah subxaana wa tacala nicmadaasu mucsira waxaa la yidhaaha daruurta biyuhu ka buuxaanoo weli hoorin yaa mucsiro laydhaah wuu idiin soo daayey marka taana wuu idiin soo daayey allah subxaana wa tacaala saasuu idiin yeelay biyaha soo da ee uu alla idin siiyey waxaa la soo saaray xabbantu waa wixii qamandida iyo raashinka noocaasa weeye nabaatanna waa nabaadkan xoolihii idinku cunaan jannooyinkuna waa beera wax walba laga buuray beergeedood iyo beerbaleen alfaafan oo isku magan isku marana meesha geedaha badan baa layidhi geeduhu way isku maran yihiin oo geeda badan markay allaha sidaa idiin yeelay dee allaha caabuda qur-aanka isweydiinina xagguu ka yimid hadhihine qur-aanka raaca wey waanzalnaa waan dejinnay min almucsiraati daruuraha biyuhu ka buuxaan ee horrimaadka maagan maaan biyo sajaajan oo fara badan maxaan uga soo dejinnay linukhrija inaan ku soo saarno bihi biyaha xabban midho sida qabandida iyo heedda iyo galleyda iyo wanabaata nabaad fara badan wax badan oo soo baxo xooluhu idiinta aqaan iyo wajanaatin beero alfaafan oo iskumaranahoo geedo badan leh ina yowmaalfasli maalinta kala saariddu ee dadka la kala xukumayahay kaana wuxuu ahday miiqaatan waqti buu ahday waqti baa loo qabtay yowma maalin weeye yunfaqu laafuufi fi suuri suurka laafuufi oo aad imanaysaan afwaajan idinkoo jamaaca jamaaco oo kooxa kooxa ah wa futixat isamaau samadana waa la furi fa kaanad waxay ahaa abwaaban albaaba maydhan iyo duldulaan maydhan bay noqon malaa'igtaa ka soo daadegi wa suyirat iljibaalu buurahana waa la socodsiin suyirat iljibaalu buurahana waa la socodsiin fa waxay ahaan saraaban dhaandabangaallo oo kale badhbadh bedbed bay noqon yacni sanaabka waxaa la yidhi wax intuu kuu muuqdo haddana aan jirin sidaasay buuruhuna noqon allah subxaanau wa tacaala qudradiisu waxyaabo badan baa laynoo sheegay maalinta laynooga diyomo yowmaalfasli fasliga marka dadka ishaysa la kala saaro oo la xukumo xukunkaa fasli laydhaah maalintaa yowmulfasli waa miiqaad waqti la ogyahay oo la qabtay oo alla ugu talagalay weeye oo alla mooye cid kaloo ogi jirin waa maalinta suurka la afuufi markaasaad jamaaca jamaaca u imanaysaan intii isku dembi ahayd ama intii isku khayr ahayd ama intii saaxiibad jamaaca jamaacaad u imanaysaan sabadana waa la furo malaa'igtaa ka imanoo albaaba midhan bay noqon buurahana inta la burburiyo la socodsiiyo iyo bidhbidh oo kale noqon sida dhaandamagaalaha oo kale dhaandamagoolaha waxbaad moodaa inuu kuu muuqdo haddana wax jira ma aha maalintaa iyadaa ku talagalaalayn ina yowmalfasil maalinta kala sooca dadka la kala xukumayo kaana wuxuu ahaaday miiqaatan waqti la qabtay oo alla xadeeyey yowma maalin weeye yufaqu laafuufi fi suuri suurka laafuufi fataatuuna waad imanaysaan afwaajan idinkoo jamaaca jamaaca ah wa futixad waa la furi asamaau samadana fa kaanad waxay noqon abwaaban albaabbay noqon baabab wasuyirad waa la socodsiin aljibaalu buuraha fa waxay noqon saraaban dhaandabangaalla bedhbidh oo kaley noqon inna jahanama jahanama kaanad waxay ahaatay mirsaadan tii loo kaydiyey mirsaadka luqada waxaa la yidhaha af soomaaliga haddii lagu bedelo shayga inta meel la dhigay wax lala sugayo waxbaa lala sugaya mirsaad baa la yidhaha kayd bay u tahay jahanamadu mirsaad bay u tahay ma'aaban marjic bay tahay liltaaqiina kuwa kibriyay oo xaqa ka baxay oo gaalada ah meesha ay ku hoyan doonaan oy tegi doonaan waa jahanamo wey laabisiina way ku nagaanayaan fiiha dhexdeeda axqaaban muddo dheer bay ku nagaan laa yaduuquuna ma dhadhaminayaan fiiha dhexdeeda bardan wax qabow ah wax qabowii kama jiro walaa sharaaban sharaabna ma dhadhaminayaan ilaa xamiiman sharaab kulul mooye iyo waqasaaqan milil dhaacaanka ehlunaarka ka durdura iyo dhididka ka baxa kaamooye wax kale dhadhamin mahayaan jazaaan abaalmarin wey wifaaqan oo waafaqsan camalkoodii waafaqsan camalkoodii xumaabay waafaqsan tahay allah subxaanahu watacaala wuxuu le ina jahanama kaanu mirsaada waa kayd cidda la gelinayay kayd u tahay mirsaadku waa wax inta meel la dhigo lagu kaydiyo wax lala sugayo jahanama waa sidaa ma'aaban marjic bay u tahay lidaaqiina kuwa kibray marjic bay u tahay waa meesha waxaad soo shaqaysaba aad caawi ku heyan doonto wey laabisiina way ku nagaan fiihaa dhexdeeda axqaaban muddooyin dhaadheer axqaabta haddii luqada la yidhaah waa jamcu xiqbin waa dhowr sideean sanaa la yidhi marka hadda tan sidaa looma jeedee xiqbun bacda xiqbin wa xiqbun bacda xiqbin wa xiqbun bacda xiqbin toddoba boqoloo sano kun sano intaa loogu talagalay muddadaa dheer laa yaduuquuna ma dhadhaminayaan fiihaa naarta dhexdeeda bardan qabow ma dhadhaminayaan jahanamo dhexdeeda walaa haraaban haraabna ma dhadhaminayaan ilaa xamiiman laakiin kulayl mooye iyo waqasaaqan mililka ehlunaarka ka durdura jazaaan abaalmarin weeye wifaaqan waafaqsan licamalihim camalkoodii waafaqsan aljazaau min jinsi lcamal abaalku qofku camalkiisu jinsigu yahay buu abaalkiisuna noqonaya maxay ku muteen naartaa inahum yow waxay ahaayeen laa yarjuuna kaan ka baqaynin xisaaban la xisaabtan aakhiro oo alla la xisaabtamayo kuwaan ka baqaynin bay ahaayeen wakadabuu way beeniyeen biaayaatina ayadaha iyagiina way beeniyeen kidaaban beenin wa kulla shayn shay la arka kulligii casaynaahu alla waan koobay buui kitaaban qoraal ahaan baan ku koobay buuri oo wax walba malaa'igtaa qoraysa camalkii ay moodayeen inaan cidu arkayni malaa'igtaa ka qoraysay yuqaalu lahum waxaa loo dhihi duuquu dhadhamiya fala nasiidakum idiin siyaadin mayno ilaa cadaaban cadaab mooye haddaad hadashaan iyo haddaydaan hadlin dhadhamiya horta dhex gala weligiinba cadaabanbaa idiin sii siyaadi wey idinkaba yaraan maayo naarta waxaasay ku muteen beeniyaal bay noqdeen waxay ahaayeen laa yarjuuna rajuhu cabsina wuu noqdaa rajana wuu noqdaa quudarayn kama aanay baqaynin xisaab in alla la xisaabtami doono oo maxkamadda la keeni doono kama baqaynin aayadihii alle iyo mucjizaadkiina way beeniyeen shay walbana alla waan koobay buuhi wuu qoran yahay wax waliba waa qoranya malaa'igtaas oo qortay markaasaa waxaa la dhihi dhadhamiya hadda cadaab kulul kuma jirtaan wax idiin siyaada mid wax idinka yaraada dib dambe u arkamaysaan baan laleeyahay innahum iyagu kaanuu waxay ahayn waxay naarta ku muteen laa yarjuuna kuwaan ka baqaynin xisaaban la xisaabtan kama baqayn wakadabuu way beeniyeen biaayaatina aayadaha iyagiina way beeniyeen kidaaban beenin wa kulla shayn shay la arka kulligina axsaynaahu alla waan koobay buudhi kitaaban qoraal ahaan baanu koobay buudhi yuqaalu lahum waxaa la dhihi faduuquu dhadhamiya falan nasiidakum idiin ziyaadin mayno ilaa cadaaban cadaab mooye saaun ku jiraysaan wax liidiin siyaadin mooye wax liidinka yareeyaa ma jiri doono awliyadii allana dhowr inna lilmuttaqiina awliyada waxaa u sugnaaday kuwa allahooda ka baqa mafaazan makaanu liibaan xadaa'iqa beero iyo wacnaaban cinab iyo wakawaaciba gabdha naas bixisa atraaban oo iskudaah iyo wakaasan galaas dihaaqan oo buuxa laa yasmacuuna ma maqlayaan fiihaa jannada dhexdeed laqwan hadal bilaashoon maclanahayn ma maqlayaan walaa kadiban hadal beenaho dembi ana ma maqlayaan jazaa'an abaalmarin weeye oo min rabbika rabbiga ka ahaatay cadaa'an cadee weeye xisaaban oo waay waafaqsan tahay camalkoodii bay waafaqsantahay xisaabantu waa sidaa waa cadiyo waafaqsan camalkoodii waafaqsan way allah subxaanahu wa tacaala awliyadii allah mafaazan mafaaskaasi waxaa weeye beero cinabka qudhiisu beeruhu ka mid yahay kawaaciba gabadha hadda kacaya oo isku wadada ah iyo galaas khamri ah oo buuxa jannada markay joogaan hadal aan macno lahayn ma maqlayaan hadal dembi ana ma maqlayaan abaalkaasi waxaa weeye abaal xagga alle ka ahadoo waa cadiyo waafaqsan camalkoodii waafaqsan wey xisaaban yani camalkoodii baa lagula xisaabtamay wey macnaha macnihii waa sidaa wey ina lilmuttaqiina kuwa alle ka baqa waxaa u sugnaaday mafaasin makaanu liibaan xadaa'iqa beero iyo wacnaaban cinab iyo wakawaaciba gabdho hadda kacay adraaban oo iskudaah iyo wakaasan galaas dihaaqan oo buuxa laa yasmacuuna ma maqlayaan fiihaa jannada dhexdeeda laqwan hadal bilaash oon macno lahayn ma maqlayaan walaa daaban hadal beenana ma maqlayaan jazaa'an abaalmarin weeyo min rabbika rabbigaa ka ahaatay cadaa'an siin weeye xisaaban oo waafaqsan camalkoodii xisaabku ah allaha cadiyadaa bixiye waa kee rabi samaawaati wey haddaynu qur-aan ahayn huwa rabu samaawaatna waa la dhihila haddayna qur-aan ahayn rabi samaawaati rabbigaa horaa laga bedelaya rabi samaawaati samada rabbigeedii wey walardi ardada rabbigeedii wey iyo wamaa baynahumaa intoo udhaxaysa alraxmaan weeye laa yamlikuuna ma milkiyayaan dadku minhu alla xaggiisa khidaaban wax hadala alla lama hadli karaan laa ymalkuuna minhu khitaaban wax hadal ma awoodi karaan oo alla lama hadli karaan in loo idna mooye allah wuxuu leeyahay subxaanau wa tacaala allaha khayrka idin siiyey oo cadiyada idin siiyey oo barwaaqada idin geliyey waa rabu samaawaat walard inuu wax idiin ma kula tahay iyo intaa u dhaxaysa arraxmaan weeye juu ma dhihi karaan ma hadli karaan inuu idna mooyaane oo hadla la yidhaa mooye wax hadli karaa ma jiro haybadda alleh cid ku dhacdaa ma leh allaha nicmada idin siiyey rabbi samaawaati waalardi samadii ardana rabbigoodii weye wamaa baynahumaa intoo udhaxaysa weye alraxmaani weye laa yamlikuuna ma milkiyaan minhu alla xaggiisa markii la ego khitaaban wax hadala yowma maalin weeye maalintaasi yaquumu ruuxu malaku jibriil uuse soo taagay walmalaaikatu safan iyo wasafa laa yatakalamuuna dadku hadli maayaan ilaa man adina lahu raxmaanu allaha raxmaanihi qofuu idnay mooye oo waqaalayidhi sawaaban sawaab yidhi mooyaane laa ilaha illa lah maxamdu rasuulla qofkaasi wuu hadli waana loo idnay qof horta hadli karaa ma jiro ilaa qofku alla u idno weliba hadal wanaagsani oo mu'mina mooyaane marka marka laleeyahay sidan marar hadal loo idinayay way jirtaay wayde wakhtigaa wakhti dheera way allah subxaana wa tacaala wuxuu leeyahay yowmada haddii taa hore la raaciyana waa sax haddii udkur la yidhaahdana waa sax wax dhiba male yowma meelin weeye maalinta qiyaamahu ee barwaaqadaa la helaya cadaabku jiro yaquumu ruuxu maliku jibriil uu isa soo taagi iyo walmalaa'ikatu safan saf hal saf keliya laa yatakalamuuna ma hadlayaan maalintaa iyada ah. ilaa man mooye lahu uu sugnaaday ilaa man mooye adina lahu raxmaanu allah raxmaani idni mooyaan ilaa man adina lahu raxmaan waqaal yidhi sawaaban hadal xaq yidhi oo laa ila lah maxamd rasuulla yidhi daalika kaasi alyowmu yoom weeye alxaqu oo sugan oo shaki ku jirin war yoomkaasi wuu soo socdaa faman qofkii doono faman qofkii doona itakhada wuxuu samaysan ilaa rabbihi rabbigiisa xaggiisa ma'aaban marjic meel uu u noqdo uu dego xagga rabbi ah yuu qofkii doonaa samaysan ilan waa liinoo degay maalintaa iyadii waa xaq qofna yuuna shaki ka gelin marka qofkii doonaay dee marji xagga alla ah ha samaysto alla xaggiisa u kaco waddada alla ha qaada way waa qur-aanka kariimka iyo sunnada nabiga daalika ka alyowmu iyo alxaqu xaq horta weeye faman shaaa qofkii doona ittakhada wuxuu samaysan ilaa rabbihi ma'aaban meel marjicuu ku noqdo oo xagga rabbe ayuu samaysan innaa annagu andarnaakum waan idiin dignay cadaaban cadaab baan idinka dignay qariiban oo dhow wixii soo socdaaba sooma dhowa waa qiyaamaha yowma maalin weeye yandurulmaru qofku uu eegi maa qadamad waxay hore marsatay yadaahu labadiisa gamcood camalku horumarsaday buu arki macnaha oo la soo hordhigi wayaquululkaafiru gaalku wuxuu dhihi yaa laytanii tolla'aye kuntumaan ahaada turaaban carrabaan ahaada allaahu akbar maalintaa waan idinka dignay buu alla yidhi maalintaasi waa maalintee qofka camalkii gacmaha waxaa loo cabiray acmaasha inta badan baa gacmaha laga qabtaa wax alla wixii camal ahayuu horumarsaday yuu eegiyoo la soo markaasuu gaalku wuuu dhihi alla tolema caro noqdo oo caro noqdada waxaa xusuusiyey xawayaankiibaa iman oo lakala xisaabtami ridii geeska lahayd iyo ridii sayada ahayd waa xadii saxiixa yaa loo kala garqaadi oo loo kala xisaabi markaasaa xawayaankii kunu tudaaba baa la dhihi caro noqdaa la dhihi markaasuu gaalku markuu arko xawayaankii oo caro noqday alla tole haddaa caro noqon lahaa buu leey maalintaasa haddaba inaga horraysa sheekh inaa anagu andarnaakum waxaan idinka dignay cadaaban cadaab qariiban oo dhow waa qiyaamaha yowma maalin wey yanduru lmaru qofku uu arki maa qadamad yadaahu gacmihiisu waxay hore marsadeenoo camal ahaa wayaquululkaafiru gaalku wuxuu dhihi yaa laytanii tollo aye kuntum aan turaaban carramaan ahaada markuu arka xawayaankioo carra noqday